Saluton. Kai bon venon al nia sabata medito. Odio, mi volas legi kun vi, kai mediti kun vi, sur eh, alia parto della trattagio esperanto kai vola pek. Citiu parto estas pli linguistica. Kai zan eh, la grandezza della vortaro che è la lunghezza della vorto. La nuna grandezza della vorto è povastute opportune resti in la lingua. Iam por eterne, che mi pensas che ne nio sentos la besono un gin plendi. Sed, se oni trovas che prima tanto est ancora iom logi devus esti ideale, tiam oni ne forgesso, che sen dubera lingua cum la tempo iom changigios, tiel same kiel cia alia lingvo. Post kelka tempo, kiam la lingvo estos jam cia incondukita, kiam la facila el lernebletso kaj rekoneblezzo de la vortoj ne estos jam tiel grava, tiam oni balda o comenzos iam post iom incondukadi kelkan malungigoin. Do, vidu. Mi kiel, kiel uh, linguisto antau esperantisto tre miras kai admiras Zamenhof char uh, eh, li nestis linguisto char linguistico qui è eh, la moderna fa ancora non existis tamen i est estre moderna in uh, eh, pens maniero ti urilate li bone speranto estis viva lingua kai pro la vivante gi certe shangigios kai do la grandezza della vorto e kai la mm, longhezza anche del vorto e po va shangigi tra tempe do la umiti o esta spona rimarco por ni char mult foie ni perdas tempo nen eh, detalo e pri formo de vorto simple uso kai poste lingua sa socia fenomeno do la la parolantaro decidos fin fine nevi do iu en conducos kai poste riestos uh, eh, forgesita chi è la un nuovo kai ie la fino ci io uso la la vorton punto fino char la vorto è sbesonata au cio estas la rubuio de linguistico cioè anche a tio case comprensibile no ya dependas de la necesso che opportuno bene no oh, io in cio porco dio gis morgau Mi speras che ne sia stro da brua in la giardino hodiau, dironmi. Eh, uh, eh, ti u case mi pardon petas anticipe. Kai antauen sen fine.